to w jakim kierunku branży i na jakim poziomie obecnie się kształcisz? Obecnie kształcę się w branży logistycznej, uczęszczam do trzeciej klasy techniki logistycznego. Mhm. W jakim sektorze chciałabyś pracować po zakończeniu edukacji i w jakim zawodzie? Po zakończeniu edukacji chciałabym pracować również w mojej branży, czyli branży logistycznej, ponieważ uważam, że zdobyty zawód przyda mi się w przyszłym życiu. Mhm. Czy w okresie kształcenia zdobyłaś jakieś doświadczenia zawodowe? czasie kształcenia miałam praktyki na blisko miesiące, które trwały miesiąc. Uważam, że pomogło mi to zdobyć kształcenie, które będzie mi potrzebne. W jakiej formie uzyskać informacje i porady zawodowe w czasie wykształcenia? W czasie całego kształcenia nie uzyskałam jeszcze żadnych porad zawodowych. Mhm. A czy korzystałaś z testów lub innych materiałów pomocniczych, aby określić własne talenty i zainteresowania? Nie korzystałam z żadnych testów. Szacunkowo jak wiele godzin doradztwa zawodowego otrzymałaś i dokładnie miałaś okazję analizować swoje predyspozycje zawodowe? Tak, u całej nauki w techniku nie otrzymałam jeszcze żadnych porad zawodowych. Żałuję, że to się nie stało. Mm, słyszałam, że w innych szkołach coś takiego miało miejsce i myślę, że te porady mogą mi pomóc ukierunkować się w przyszłym zawodzie. Mhm. Czy uważasz, że powinnaś otrzymać większe wsparcie odnośnie decydowania o przyszłej karierze w okresie Twojej edukacji? Tak, myślę, iż w okresie mojej edukacji powinnam otrzymać większe wsparcie dotyczące tego adresu zawodowego. To jakiego rodzaju wsparcia Ci brakowało? E, brakowało mi na pewno wsparcia ze strony mentora, który mógłby mi ustalić indywidualny plan rozwoju, mógł zrobić na przykład za pomocą testów lub innych umiejętności zawodowych. Hmm. Czy masz, jakie, czy masz jasno określone cele zawodowe oraz plany, jakie zrealizować? Mm, mam jasno określone cele zawodowe. E, wiem, że muszę postawić e, swoją naukę, ukierunkować na języki obce i na doskonalenie swoich umiejętności czy wiesz, jaki rodzaj umiejętności jest wymagany w zawodzie, w którym chciałaby się realizować po ukończeniu wykresu? Tak jak powiedziałam wcześniej, najważniejsze są języki obce, m.in. angielski, a także niemiecki, a także systemy komputerowe, m.in. innymi Mhm. Czy uważasz, że posiadasz wystarczającą wiedzę na temat zapotrzebowania i wymagań rynku pracy oraz perspektywy na z miejsce pracy? Uważam, że posiadam Jakie według Ciebie są trzy najważniejsze cechy osobowości młodego człowieka? Na pewno punktualność, elastyczność, kreatywność, chęć zdobywania nowych, nowej wiedzy. E, ponieważ jeśli człowiek się nie rozwija, to nie ma szansy na lepszą pracę, na lepsze wykształcenie. Też uważam, że dobre jest e, odpowiednia organizacja i umiejętność pracy w grupie z innymi ludźmi. Mhm. Jakie Twoim zdaniem trzy umiejętności techniczne powinien posiadać każdy młody człowiek. Yy, no, obsługa mm, systemów informatycznych, yy, umiejętność, biegła umiejętność języków obcych, bo teraz angielski jest za bardzo powszechny, żeby tylko jeden język znać, musi znać minimum dwa. Mhm. Yy. Co Twoim zdaniem powinno najbardziej cechować człowieka na początku kariery zawodowej? początku kariery zawodowej każdy człowiek musi sobie wysokie wymagania, ponieważ y, musi się dobrze zaprezentować na początku swojej pracy, żeby w przyszłości mieć lepiej. Czy czujesz się przygotowana do podjęcia pracy po ukończeniu edukacji? E, moja edukacja się zakończy za 7 lat, więc myślę, że przez ten czas jeszcze zdążę się do tego przygotować, a na razie nie jestem.